ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಯನ್ ಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಜಂಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೂರಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಎಮ್ ಬಿ ಗಂಟ ಜಂಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಜಿಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಫೈಲ್ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಫೈಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ ಬಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ confirm and free of two hundred seventeen M B clean ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಎಮ್ ಬಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್